哈哈，なん Hello，大家好，我是日奖。今天的影片是大家跟我交往很久的日本女生穿搭计划。如果你有在看我的 Instagram，应该会对这个牌子有点印象。这个牌子只有在日本的网站上做贩卖，差不多从一年前开始，两个月会提供我一件衣服拍照啊。如果你还没有发了我的 Instagram，都欢迎点进去看看哦。 风格就是甜美，甜美再甜美。前几天他们寄信跟我说，会在新宿举办限定一个月的快闪活动。哎呦，我就想说机不可失，马上询问是否可以在不影响其他客人的前提下进行 YouTube 拍摄。想不到店家很有兴趣，也是我自己作为 YouTuber 和日本人谈的第一个合作，所以我超级开心的。 这一次呢，为了让大家知道真正的日本人穿搭，我请店家帮我搭配了五套衣服。因为我平常穿的衣服是比较走复古的路线，所以怕不同的风格搭起来会破坏衣服的美感。店家帮我搭配的分别是大学生的风格两套，通勤 OL 两套，跟约会一套。如果喜欢日本这种甜美的风格的人呢，可以参考看看。那我们就开始吧。第一套是大学生的裙装，转一圈给大家看，大概是这样子的感觉，是由白色配粉红色，还蛮清楚系的穿搭吧。 饰品是配上夹式耳环，还有后面的法式，这个部分也很可爱。包包是搭配背 G E O 的小包包，然后还有粉红色的裙子，裙子长度差不多到膝上一点。鞋子是搭配平底的黑色的鞋子。第二套的大学生穿搭是裤装，也是一样转一圈给大家看。 <laughs> 刚才店员偷偷进来，然后他尴尬，又赶快闪开。 其实我觉得这件裤子还蛮显屁股的，大家可以参考一下。那为了去平衡裤装的阳刚，他帮我选了一个比较女人味一点的法式，然后配上就是公主头的发型。那因为我关于上衣，我自己上围比较丰满，所以我对于这一件是毛衣，可是它不会那么显胸部，我自己还蛮喜欢的。可是这样子的裤子照感觉又有点瘦，所以我觉得可能是文档挑角度，大家还是以全身为主啦。那包包啊是用比较大的，可能因为要装电脑啊，所以他们帮大学生挑了比较大一点的包包。 第三套的 O L 通勤服是我自己觉得最不适合我的一套，就是该大的地方不大，但是该小的地方超大。但是撇除我自己的身形问题，我自己是还蛮喜欢这一套的设计。例如上衣啊，它的扣子设计得很可爱。那如果说身形是比较瘦一点的人呢，店员是建议可以单穿，不用像我里面还要多穿一件。那我自己蛮喜欢一个设计是它的袖子，日本它会设计的比较长，让女生可以有那种萌萌的的感觉，就像这样子。 那裙子的部分，它里面还有设计一层，就是比较不会走光。 包包的话呢，它是设计成可以手提，然后它也可以就是把袋子拿出来用成背的，大小也不会到太大，还蛮可爱的。鞋子是搭配有点跟的裸色高跟鞋。第四套的 OL 通勤服呢是裤装，大概是这样子的感觉，转一圈给大家看。那请大家忽略我的头发这么 <laughs> 这么干燥，不好意思。那上衣的部分呢是这样子斜设计的波浪，那因为我自己有点斜肩关系，所以衣服会歪一边，不好意思啊。那裤子呢，我觉得也是这个。 波坦纽扣的地方设计得很可爱，那它这个伸缩也很好，所以你可以拉得很开，就算变胖也没关系，就算吃的很多也没关系。那除了一般这样的穿法之外，还有另外一种穿法，就是像这样子可以穿成吊带。那吊带如果你不要拉上来，这样放着，我觉得也很可爱。是两种，有三种尝试，看你可以选择要怎么穿。那包包呢是用比较淡的设计，也很可爱，有波浪。 最后一套呢，就是文当最喜欢的约会服装啦。他觉得这一套是最好看的，然后也是一样转一圈给大家看。我自己觉得这套对我来说有一点太熟女了啊，可是，哎，文当文当喜欢就好。那上衣呢？它这个地方设计的就是这是怎么讲？蕾丝吗？然后这个其实也是单穿哦。它看起来是小外套，可是单穿。那袖子也是设计成我刚才讲那种毛 s 茸点，让女生看起来比较萌萌的。 裙子有两种颜色，因为我跟文当觉得这个比较好看，所以我们就穿这一套。然后它的纽扣也是小黑色的，还蛮明显的。包包呢是用容量不大的，因为店员说女生在约会的时候用小一点包包比较可爱。鞋子也是刚才的那个裸色的，整体看起来都很女生气息。 就在我全部试穿完，以为正式结束的时候，店员竟然跟文当说：“请文当整间店选一件衣服，店家送我当这次的谢礼。”我超意外又很高兴，毕竟我以为是完全无丑的啦。至于文当选了什么呢？当然不是画面这件啦，就让我先卖个关子，之后抛出照片再跟大家说。关于这家店的衣服，每次我剖文，其实都有人说想要买，所以我至少寄了三封信给总公司，说希望他们也可以在台湾贩卖。这次合作啊，我有再三拜托他们在台湾贩售。 希望我的努力可以有一点结果，更促进台日交流啦。那如果说你喜欢我今天的影片呢，都麻烦你帮我按个赞，让我知道你很喜欢。然后呢，也欢迎留言告诉我五套里面你最喜欢哪一套，或是呢，你还有想要看我穿什么样风格的衣服，我都会去找找看。然后呢，也不要忘记订阅我们的频道，然后按下铃铛接收最新的通知。谢谢你们，我们下次再见，拜拜。 チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです